Lordy. Lordy. I give time. I give money. <laughs> Bonjour tout le monde, on est à Cotonou et on est avec le groupe Incredible Squad. <laughs> Donc euh, voilà, c'est un groupe euh, de rap et puis euh, on va essayer de les connaître un peu plus et euh, connaître leur motivation, leur vision. salut les gars Salut Ça va Vous pouvez vous présenter chacun On commence par, euh, par là. I go by the name Dre. Um, Harding Boy my name. I'm from Nigeria and I'm part of Incredible Squad. Moi je m'appelle Michael Kevin. Du coup, euh, MK. M pour Michael, K pour euh, Kevin. Squad, pa. Moi c'est Lordy, L-O-R-D-Y. Et je suis là. Bah moi c'est Sandro de Incredible Squad S-A-N-D-R-O, beninois italien, show ma gueule. pow. My name is uh, Donatien Coignet, aka Jamzy. You already know Incredible Squad, pow. Alors, c'est quoi euh, Incredible Squad Qu'est-ce que c'est C'est quoi, euh, Incredible Squad Est-ce que euh, c'est un groupe de rap ou c'est, je sais pas, c'est un ensemble Parce qu'on sait que vous avez vos carrières personnelles. Et là, vous avez sorti un album qui s'appelle Incredible Squad. C'est quoi exactement Incredible, Incredible Squad c'est un groupe slash collectif. On a, commencé en tant que groupe, mais au fil des années, euh, on a devenu un collectif parce que chacun commençait à, euh, se focaliser sur sa carrière ou euh, développer sa carrière personnelle. Donc, c'est comme ça. On est un groupe slash collectif. Un groupe slash collectif. Mm-hmm. un, un ensemble d'artistes. C'est ça qui fait le terme collectif au fait. Et pourquoi le rap comme, euh, comme musique et non, euh, je sais pas, le RB ou le jazz, le soul Pourquoi avoir choisi le rap Why rap is. I think it's. You know, you're good at something, and that's what you do. You can't be good at everything. So we're good at rap. So we started making music. When we started making music, we started rapping because we grew up to hip hop music. So that's what we know. So when we decided to start music, that's what we decided to do do have the chance to recognize the talent in us to work on that. A lot of people don't even know what the hell is talent. And rap is un type we can express ourselves, mm. share, share our points of views mm -hmm. really C'est mm -hmm. rap. Mm-hmm. Mm-hmm. Et lorsqu'on vous regarde, parce que tout à l'heure quand vous êtes présenté, on voit quand même que vous venez de, de différentes euh, cultures. Euh, Dre qui est du Nigeria, mm. Kevin du Bénin, Bénin, euh, Mali, Mali euh, Italie, mm. béninois. Et on sent en fait qu'il y, a, vous êtes multiculturel, enfin, mm. si on peut dire ça comme ça, comme groupe. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que vous accepterez d'être euh, appelé un groupe rap euh, panafricain C'est vrai qu'on est en Afrique, on est, on est africain et tout, mais en fait, on va au-delà de ça, en fait. On est citoyen du monde, donc on est un groupe mondial. Mm. Tu vois, on ne se limite pas juste à l'Afrique. Et ça se reflète dans nos musiques, dans nos sonorités et tout. C'est certes, on est en Afrique, on est africain et tout, mais à la base, enfin, malgré tout ça, on est citoyen du monde, en fait, tu vois. Donc, on ne se considère pas en tant qu'artiste africain, on se considère en tant qu'artiste terrestre, <laughs> si je peux dire ça comme ça. le parce que euh, parce qu'il y a des gens quand même qui me reprochent de, je sais pas, de rapper plus en anglais qu'en français, euh, alors que vous êtes installé ici au Bénin. Hmm. Euh, Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça en fait, Dans le groupe, nous sommes trois à rapper en anglais. Et donc, nous rappons en français. Donc, Lordy, Jamzy et Dre. Nous sommes les ones rapping en anglais dans notre groupe. Et Sandro et MK rappent en français. Donc, nous sommes de Benin, je suis un Benin dude, Donc, j'ai choisi l'anglais. Nous faisons rap en anglais pour les gens qui parlent anglais. Les gens in Benin aussi parlent English. Mm -hmm. trouver des gens comme people qui parlent who As long as you're, and English, English is also the most spoken language on the planet. Yeah. So if you if you want to reach crowds, you mm -hmm. need to mm-hmm. speak that language. So which was that. To crowds, mm-hmm. Mm-hmm. euh, J'aimerais ajouter quelque chose aussi. Comme tu as dit, euh, les gens nous reprochent de faire plus la musique en anglais qu'en français. Mais déjà, même ces gens-là qui critiquent le fait qu'on fasse plus de la musique en français, I en anglais qu'en français, ils écoutent le hip-hop US. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème quand c'est leurs frères qui le font Est-ce que c'est pas parce que euh, on a l'impression que votre cible est ailleurs, c'est pas euh, votre cible, la cible de votre musique, c'est pas forcément les jeunes béninois euh, C'est les jeunes du monde entier. Donc vous revendiquez ça Oui, c'est le jeune du, c'est pour le monde entier. On est au, on est au, on est au Et, pan mondial. Universel. Pan mondial, <laughs> c'est un gros mot ça. Mm, mm, mm, Donc, euh, on peut dire quand même que voilà, c'est fait exprès. Vous savez pourquoi vous le faites. Voilà, c'est pour que tout le monde, dans le monde entier, tout le monde peut écouter notre musique. En fait, si on faisait de la musique en fond, ça allait être juste pour le Bénin. Alors que notre cible est plus grande que ça. On ne fait pas la musique juste pour le Bénin, on fait la musique pour le Bénin aussi, parce que le Bénin, c'est où on vit et c'est quelque part sur la terre. Mais ce n'est pas juste pour le Bénin, c'est pour le monde entier. Voilà. Um, I think the only thing I'll add is um, music is spiritual. Like music speaks to people everywhere. Mm -hmm. So mm -hmm. most of the expressions we have on our album, like what we're talking about, is real life. So every, mm -hmm. anywhere or anybody in the world can relate mm. to it. Mm. It might be something you are going through with your family. Mm. It might be something you are going through with your school, your brother, you lost a friend. It can be anything. Or, you know. Mm. So it's relatable. Mm. So it doesn't matter what language you speak. You mm. speak French, you speak English, you speak French, whatever. Long as someone is out there who is going to listen to it and feel the value. Euh, les deux dernières euh, prestations que nous avons eues, mm-hmm. on était face à, à un public purement béninois. Et la réaction était choquante. Ils ont suivi la vibe, ils étaient chauds. Malgré qu'on rapporte en anglais, yeah, yeah. On ah, a remarqué que vous faites, des ont kiffés hmm. Récemment. Euh, moi, j'ai une question pour euh, Sandro. Voilà, MJ. Euh, vous deux, vous rappez en français. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir que les gens attendent beaucoup de vous ici au Bénin parce que les autres, les trois, ils rappent en anglais et beaucoup de jeunes béninois ne comprennent pas trop l'anglais et du coup on vous attend un peu plus parce qu'ils veulent comprendre ce que vous dites Non, non. Parce que ça peut nous arriver même. Euh, parce que c'est même prévu dans, je vais le dire comme ça, sur le prochain projet, mhm. d'africaniser un peu le. Parce que c'était une expérience aussi avec le premier projet. Mhm, Donc avec mhm. le deuxième, on va essayer un peu plus d'aller en langue, s'il le faut, pour pouvoir plus attirer le, public béninois, vu qu'on est au Bénin surtout. Et voilà. On a la responsabilité c'est ce qu'on fait d'ailleurs, ouais. Mm. Notre rôle, c'est de connecter ce public-là à cette musique qu'on fait. C'est notre responsabilité mm. à mm. Mais ça arrive aussi que James te sorte un en français. Avec, avec Lodi, on a, on a fait un son qui s'appelle euh, Hors Zone. Tout le son est en français, qui est sur l'album. Ouais. Il a rappé qu'en français. Moi, personnellement, même c'était la première fois qu'il le faisait, donc mm-hmm. j'étais du genre, ah oui, et ils gèrent en français. Donc, on va peut-être africaniser un peu plus avec les langues, mais sinon. Et où on va, où ce sera nous qui allons aller hein. en anglais, ça va être, nous qui allons. Ouais, c'est possible. Donc, du coup c'est pas vraiment une responsabilité qu'on porte mm. sur le dos. On va plutôt dire que ça, ça se fait au feeling et on suit la vibe en fait. C'est plus ça. Mm. Alors l'album euh, est composé de 10 titres. Oui ça s'est fait l'écriture Est-ce que chacun de vous est venu avec euh, une idée à, par exemple, à Don't Give a Fuck Je sais que c'est Lodi et, euh, Sandro. Ils faisaient des, vidéos journalières tous les jours, tu mhm. vois, pour actualiser, mettre les gens au courant et autres. Et je sais pas, il est passé à la maison. Je crois que je t'ai appelé ou non Je crois il est, il est venu, il mhm. pull up comme d'hab. Et je sais pas, euh, on était là, on chillait, on chillait. J'ai mhm. sorti l'instru, on a écouté. Et j'avais une idée déjà approximative en tête. Et je lui ai dit du refrain, tu vois. Je lui ai dit, on a gagné ci, on a gagné ça, mhm. mais au final, it was worth it. Mhm. donc, du coup, je lui ai dit, ah, ça sonnait bien en anglais. Donc, du coup, je lui ai dit, ça te dirait un peu de le faire en anglais. Il a sorti. On a, ça s'est fait comme ça. Après, les couplets se sont écrits à part. Mais quand on s'est revus, on a fait ça one shot chez Busy Brain, Ok, qui je fais un big up. Mm. Et euh, voilà, c'est fait comme ça rester dans I Don't Give Moi, la chanson, franchement, elle me touche énormément. Je trouve qu'il y a une énergie euh, spéciale. Il y a une certaine rage dans la chanson. Et euh, déjà, comment ça commence Je dis I gave them this, I gave them that. exactement. it was a Voilà, c'est comme si euh, c'était un ras le en fait. C'est. Ça, ouais, ça. J'avais juste cette idée-là. C'est venu de... Non, c'est plus, plus en écoutant l'instru en fait que je me suis dit ce serait bien, vu la percussion, vu, déjà ce que l'instru dégage, mm-hmm. tu vois, ce serait bien de le faire comme ça. Mm-hmm. Donc du coup, je me suis dit on va doucement, petit à petit. Mm. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'adore la chanson. On va parler de Permanent Implication. Dans la chanson, c'était qui euh, C'était Dre, Lordy et Jamzy, That's me. D'accord. Mm. Alors, dans la chanson, enfin, je l'ai écoutée aussi, et euh, j'ai l'impression que c'est une chanson pour motiver les gens. Enfin, je sais pas, motivational mm. song, I don't know. Yeah, pretty euh, much, pretty much, yeah. Et, euh, mm. yeah, So, permanent vacation, it's like you said, we're trying to uh, pass a message mm-hmm. like to motivate because uh, almost all of us are from West Africa. I mean, all of us are from West Africa. So we're trying to, uh, it's like a motivational song to be like, be proud of where you're from. Mm -hmm. This is where this is where we at. We're in West Africa. We're Africans. So this is what we're representing. Like I said, like we're making music for the whole world, but like you must know where you're from to know where you're going. You feel me? So like that's mm. that's the spirit in which we were when we mm. uh, when we did that song and uh, permanent vacation in a sense that like life is going on, but like it's I don't know, I don't know how to explain it, but it's. I think it's like permanent vacation literally means like um, it's fate it means fate mm -hmm. what your mm-hmm. fate is mm -hmm. in mm-hmm. life. Mm -hmm. So like a permanent vacation literally would be like your your destiny, mm-hmm. like where Meaning you're like, going, where you're headed why, why it's called permanent vacation? Because it's your, your whole life. So like your your life, right? But like you're on vacation because you're doing what you love. So like it doesn't feel like work. It, it doesn't feel like work. So you're enjoying what you're doing your whole life. So that's like a permanent vacation until you die. Yeah. Et euh, ce qu'on sent aussi dans la chanson, c'est, on a l'impression que vous euh, vous dirigez en tant que représentant de, là où vous venez. Mhm. On a l'impression que vous parlez en fait à d'autres personnes, pas aux Africains forcément, parce qu'il y a une partie où tu dis euh, tu viens de, des pays de, euh, du Sud, on dit ça comme ça, mhm. Third World. Third World, yeah. Et, donc tu, tu, parles de, la souffrance des gens et mhm. tu expliques un peu euh, à d'autres personnes qui, qui, qui, ne connaissent pas la souffrance des gens. C'est comme si tu étais vous mettiez en fait, euh, vous dites voilà, on est là, on représente ces gens-là. Euh, exactement. c'est comme, c'est comme il y, a, une ligne dans la chanson où je dis Where I'm from, it's all love. Mm. So if you're coming through, don't forget your heart. Mm. Genre d'où je viens, c'est l'amour. On est en Afrique, mm. c'est la fraternité, c'est l'amour entre frères. On est tous des frères entre nous. Donc voilà. Donc quand tu viens en Afrique, n'oublie pas ton cœur <laughs> parce qu'il n'y a que de l'amour ici. C'est un peu ça. Je veux revenir sur le point euh, de ta question. Oui. Ouais, on représente euh, le tiers-monde aussi, mhm. parce qu'on vient de cette partie du monde-là. Mhm. Le fait qu'on a voyagé, qu'on a découvert d'autres cultures, on s'est rendu compte que euh, l'image de des mhm. Africains à l'extérieur est chelou. Like, uh, they, don't, they don't paint as well. So, like, if you're listening to the tracks, I'm always mentioning third world. I'm from here. This is what I'm doing. Feel the vibes, Mm. and like uh, we, we can, and I also have a problem with the way like they portray uh, Africa in general mm -hmm. on TV. Yeah. So like the plan is okay. We from we, we don't we don't have to be the way you're trying to portray us on TV. We're different from that, but we're still from here. Mm. You feel me? So yeah, that's that's pretty much it. Okay, so permanent vacation came about. I was I was like um, my bro sent me a video mm -hmm. like he was university at the time, and mm -hmm. he he didn't really have an idea mm -hmm. of mm-hmm. what he wanted to say on the track, but I think the beat was talking to him. Mm. And he sent it through to me. -hmm. At the time, I came up with an idea of mm-hmm. talking about our roots, mm-hmm. about where we're from, and mm. all that kind of thing. Mm. So um, Lodi as well was not in the country. So mm. he listened to the verse, listened to my verse, listened to Johnny's verse, mm. and he was inspired to write his verse. Mm. So like it's real, it's a real situation. Mm. It's not like we we we co- we, mo- we put the song together in mm. a way that we had our experiences, we had our life, you know, life mm. was going mm. on, right, right. from where we were, and then we put it on a song. It's, it's very real, so it's there's no way you listen to the song and you mm. play mm. mm. yeah, yeah, yeah. on a lyrical level. Yeah. On a lyrical level. <laughs>